The ego has to teach us how to compete. Y el ego nos enseña cómo competir. Because competition is not natural to our God-given mind. Porque la, compet la competencia no es natural para la mente de Dios. The ego has to teach us how to analyze. El ego nos enseña a cómo analizar. And how to y cómo hacer que las cosas sucedan de una manera muy lineal. Es el ego quien nos enseña a planear. Always plan for the future. Siempre planea para el futuro. sacrifice Y sacrifica el momento presente. and become good at thinking about the future. Y vuélvete bueno pensando en el futuro. And so we come to this world with a, a very deep conditioning of time. Y entonces venimos a este mundo con una condición muy profunda sobre el tiempo. Now this time I am here in Monterey, a very industrial city. Esta vez vengo a Monterrey, que es una ciudad muy industrial. Y me dijeron que es la ciudad más industrial de todo México. Uh, the people live a lifestyle of uh, very much like big cities all over the world y la gente aquí vive en una manera, tiene un estilo de vida como las grandes ciudades de todo, todo el mundo. And struggle with the issues of, of alienation, of, loneliness. Y batallan con, están batallando con la sensación de soledad o aislamiento. Of, of the stress of trying to make lots of money to have a higher standard of living. Y con el estrés de hacer mucho dinero para poder tener el mejor estándar eh, a la hora de vivir. And if you're looking around yourself and you're seeing witnesses where everybody seems to be very busy. Y cuando volteas a ver a tu alrededor y tienes testigos de que parece que la gente está muy ocupada. then busy can start to seem normal. Entonces estar ocupado parece ser normal. And you would have to go to the rural areas of the world to see the contrast. Tú ten tendrías que ir a la parte rural del país para ver la parte contrastante. Uh, when I first traveled outside of the United States to Argentina in 2003. Cuando por primera vez salí fuera de Estados Unidos y fui a Argentina en el 2003, Fui a ciudades muy pequeñas lejos de las grandes ciudades. Uh, sometimes I would go for lunch and the restaurant was closed or the shops would all close for siesta. <laughs> Entonces cuando salía para comer, a veces que estaban cerradas las tiendas o los restaurantes porque se estaban tomando su siesta. And I told the people, I found my friends, my, I found my home. Entonces yo le decía a mis amigos, ay, encontré mi casa, mi hogar. I think because ever since I was three year old, three years old, I've been taking siestas. Porque desde que tengo tres años yo siempre he tomado siestas. Even here in this hotel. Incluso en este hotel. Uh, to beat the, the rush hour, the traffic, I came very early. Así que para no tener, para evitarme el tráfico, llegué muy temprano. And at 9 o'clock I took my siesta. Y a las 9 de la mañana me tomé mi siesta. So if my eyes look a little tired, I've just come out of siesta. Así que si mis ojos se ven un poco cansados, es que me acabo de levantar de mi siesta. Now when I go and speak like this in cities, people go, mm, mm, loco. Así que cuando voy hablo sobre esto en diferentes ciudades me dicen, ay, este loco. David is, is not all there. <laughs> Y bueno, es que David no está totalmente cuerdo. And I'm not. i I'm not really here. no estoy totalmente aquí. Happily. But it has taken 30 years to uh, let go of, of being, believing I was here. Así que me tomó 30 años para poder llegar a creer que no estoy aquí. Because human beings live lives of compromise. Porque los humanos viven una vida de mucho compromiso. And really the compromise is holding on to these ego beliefs. Y eh, es, son todo lo que... Ah. The compromise is holding on to ego beliefs. Ah el intransigir, es que no es compromiso, el intransigir nos hace, es lo que el ego hace para que nos alejemos de quién somos. Nos mantiene en las creencias del ego. Yes, because there is a part in us that just wants to be still and happy all the time. Porque hay una parte de nosotros que quiere estar tranquilos todo el tiempo. But the ego says that's not practical. Pero el ego dice que eso no es práctico. You've got to compromise and strive and struggle to stay alive. que transigir y batallar y esforzarte para poder hacer algo en tu vida. And so my journey with the Course in Miracles was to learn to trust the Holy Spirit very deeply. Y mi camino durante el curso de milagros ha sido que aprender a confiar completamente. Porque el curso dice o oh, crees totalmente en él o no. No es un curso en el que te va a ayudar un poquito. if that is what you're after, you're really not asking to, to use the course. Y si eso es lo que estás buscando, entonces no estás preguntando realmente o pidiendo que se te dé todo. It's like having a tool that will take you all the way to the light. Es una herramienta que te va a llevar todo hasta el final hacia la luz. And using it to just eliminate a little darkness in your life. y usarlo para que solo se te elimine un poquito de obscuridad en tu vida. You aren't using the full extent of the tool unless you fully use the tool. No estás usando completamente la herramienta. And I have found that a guided life is a very happy life. Y he encontrado que una vida guiada es una vida feliz. I enjoy all of the interactions that I have all over the world. Yo disfruto mucho todas las interacciones que tengo en todo el mundo. I can take time to really appreciate who I'm with feel the love. Puedo tomarme el tiempo para estar presente con realmente con quien estoy realmente y sentir todo el amor. Instead of just thinking of the future and missing the, the holiness of, that's right there en vez de perderme toda la santidad que está en ese momento.